Gaur eguerdian, berrogeita amabi urteko langile baten eriotza deitoratu behar izan dugu. Gure auzoko Manuel de Faia kaleko obretan Konstrukziones Mariezkurrena enpresantzako lanean. Lehenik eta behin, erakunde sinatzaileok, ala nola Arrosadioko Kultur San Fermin Peña, Zabaldi, Joar, Arrosadia azpilagainako Gazte Mugimendua, Arrosadiako Euskara Taldea, Sortu Arrosadia, Arrosadiako Merkatari eta Uzokiden Elkartea, Arrosadiako Sare, Ernai Arrosadia eta EH Bildu Iruña, Gure babesa eta elkartasuna dierazin nahi diegu senideei, gertukoei eta oroar langile klaseari. Era berean, salatu nahi dugu lan prekarietatearen erruz milaka pertsonak egunero gure bizitza arriskuan jartzen dugula, batzuetan emaitza izugarri honekin. Ezin da sorte txarra zitzegin. Enpresa askok prebentzio neurriak ez eta erakundeen utzikeriak eragiten dituzte askotan lan istripuak. Gure ustez, laneko ez behar tasa gizarte gaitza da, eta erakunde publikoen eta Nafarroako gobernuaren implikazioa behar du desagerrarazteko. Horretarako, zero, to jarrera erakutsi behar da lan aurrean. Enpresen gaineko kontrola ariagotu behar da, edo prebentzio zerbitzuen publifikatzea gaur egun pribatuak baitira eta ez baitute beren lana behar bezala betetzen. Lan istripuekin amaitzeko ezinbestekoak dira neuri, neuri eraginkorrak arrosadiako herritar guztiei, dei egiten diegu, datozen dei adi egoteko.